Eh, yo soy Ramón Roda del CPT de, Diego y bueno, me, gustó mucho acá, o sea, allá el, y todo eso. Como fuimos allá, vimos la lechuga, sobre las raíces blancas y todo eso, que está bien, lo que está mal, si toman oxígeno y todo eso. ¿Y qué fue lo que más te gustó de todo el recorrido? Y también eso, de los tiempos, cómo iban al alumno y las cosas que se podían preguntar y así cómo gestionar el tiempo y todo eso. Y ahora cuando vayas allá Diego Gaino, ¿se puede aplicar algo de lo que vieron? Y no sé, porque allá se usa mucho el pluviómetro, de este, la lluvia, y no sé, estaría bueno aplicar algo de eso también.